करना पड़ेगा तो होम स्क्रीन का इंटरफेस आप देख सकते हो जो कि कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा जो कि वॉलपेपर आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो कि काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर देता है यहाँ पे टाइम आने टाइम स्टाइल भी आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है वेदर स्टाइल भी आपको कम्प्लीटली इसमें चेंज मिल जाता है बात करें इसकी स्टेटस बार की स्टेटस बार पे भी आप देख सकते हैं कि आपको network icon battery icon VoLTE icon आपको कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है और यहाँ पर आइकन भी जो है काफ़ी कलरफुल भी मिल जाता है जो कि काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ आपको मिल जाता है इसका आइकन पैक भी हमको काफ़ी पसंद है इसका टोटल आइकन पैक आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग लुक प्रोवाइड कर देता है जो की काफ़ी बेहतरीन लगता है जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हमको काफ़ी पसंद आया ये दिन बात करें इसकी नोटिफिकेशन पैनल की नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हैं जो कि आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए चलते इसके डायलर पैड पर डायलर पैड आप देख सकते डायलर पैड भी आपको काफ़ी सिंपल लुक के साथ मिल जाता है जो कि काफी डिफरेंट लुक के साथ आपको मिल जाता है सेटिंग के इंटरफेस को इसके इसका डार्क मोड इनेबल करके देखेंगे तो सेटिंग का इंटरफेस आप देख सकते हैं इसका आइकन जो आपको काफ़ी न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है जो थोड़ा सा डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर देता है चलिए इसी के साथ इसका डार्क मोड इनेबल कर लेते हैं डार्क मोड इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं सेटिंग का इंटरफेस डार्क मोड इनेबल करने के बाद सेटिंग का इंटरफेस और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है डार्क मोड में तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा इसका आइकन भी हमको काफ़ी पसंद आया डार्क मोड में बात करें इसकी डायलर पैड की डायलर पैड भी आप देख सकते हैं डार्क मोड में आपको काफ़ी कम मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन दिखता है आप देखते हैं यहाँ पर डायलर पैड ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते नेटवर्क आइकन चेंज हो जाता है डायलर पैड से आप जैसे ही बाहर जाते हैं आपका नेटवर्क आइकन फिर से चेंज हो जाता है तो ये हमको काफ़ी कम माल लगा बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की लॉक स्क्रीन पर आप देख सकते लॉक स्क्रीन पर आपको कोई भी कस्टमाइजिंग नहीं मिलता है यहाँ पर आपको सिर्फ दो ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको जो है लॉक स्क्रीन पे एक स्क्रॉल वॉल वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है और यहाँ लॉक स्क्रीन पे आप देख सकते network icon battery icon VoLTE icon काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो